Phoenix, you have the spike. Phoenix. One enemy remaining. Targetnya lo. Low, low top. Oh my god, mabar, anjing. Mamam. Spike planted enemy remaining. dapat dua kok, Cok. One That's done. Ah, Waduh. Wah. Hmm, enter nggak siap gua asik. Belakang tuh TP. Iya, iya. Mampus. Wih, remaining. Flawless. Waduh, tadi gue udah hilang, cok. Ada market, cok. Eh, market garage anjing, market tolol. Gua anjing belakang, cok. Kiri, One enemy remaining. Aduh. Astaga Tuhan. Defuse. Itu. Panjat. Ah! Ah, tai, anjing. Ah. Jangan kasih ke Wirman kill. <laughs> heaven, heaven. Nice. One enemy. deh, Bisa, bisa pilih satu, bisa. Mampus one tap. Anda lepas. Spike down See. Ya. Anjing ini tembus ternyata. Ya, hit banget tuh, nice. Kacangin. <laughs> Ya. Iya iya iya, ulang tahun gua anjing. ah! Woi dia baru baru nengok. Bisa. Demi Tuhan dia baru nengok. Demi Tuhan dia baru nengok. Kenapa? Ah, memek garas. Aduh, hit banget Cakep. Astaga Tuhan. Aduh, anjing gua kira mau double pick, man. Kagak gua udah sekarat. Bola itu. Ada di situ. <laughs> Oh, sagenya di kiri, sagenya di kiri. Maju, maju. Dadah. Ah. Enak kan mainnya anjing. Kosong, kosong, kosong, kosong. Kosong banget. Kosong banget. Kosong banget. Terus masuk. Nah, masuk. Wow. Kanan, kanan. One enemy remaining. Nah. Tembak Firman. Nice, nice. Lanjut, lanjut, lanjut. Mampus! Wow! lagi. ampun hemis anjing wih anjing pending dan terbang oi anjing remaining that's done got one initiated round to be good Ada ya di screen alley-oop. kayak bisa. Dor. Nah, ini. B. Eh, A, sorry. Eh, eh. B, B. Eh, A, A, sorry. A, A. Masuk sih. Sip. Ah, itu maksud gua. Jadi pasang aja. Yang pakai shotgun mas. Player standing. Ah, gila. Kenapa Bibo yang dari depan? liar pada liar banget atas aduh Evan atas Sky, sky, sky. sky, sky Nice headshot. One enemy remaining. Nice. Nice ace nih. Enggak tahu, enggak tahu. Jadu ngelag gua kontrol. FPS drop. Mantap. Aduh FPS drop. Lu punya Marcel man. Lu punya Marcel. Ah, sorry sorry sorry. Ah! One enemy destroyed. Ah. Empat belas aja. Ya, nambah dia. Gila banget tuh bro, anjing. Kanan lo, depannya nyawin. Nah, tuh, tuh, tuh. Nice. Ya. Awas, bakar, bakar. Mampus. Udah masuk aja, Cok. One enemy remaining. Nice. Anjing. Nice. Nice. Nice, Roto bos, Roto anjing. Oh, Ini gue jaga mid, Cok, Mah harus gua, harus. Let's go. Kanan gua, kanan gua. Wah! Gak jelas anjing. Satu lagi pistol. Hah? Mana es gua? Estela.